tida cho domingo yamichay sa Jesús buena sakoya huyo masanekuina wupu bia sa duhisa sa duhichi Jesús sa wastoi bahorus kisiro sa ne once nine hi mahari masa no no higa masa nine ani tu su tu amoka nine to phati pa basto khone sa ne nyone ahina satirole sa phutoro le nyuna wa chei phari tu re Jesús sa ne once nine noa no higa mesa. Je perke je re tovaroh kairo seta, mesa kene je ja buere buetinane varoh kaha. Nire Jesus sane, ani tu sitiro sane bukti sane. A buhti sano Espiritu Santo sane to sano kusu mea tore, nyoro nire sane. Nyo tu si onse nire. Mipu Espiritu Santo re nyaga mesa, mesa mene hitiro re. Paina tinya jorire mesa boche atahiaka. hiaka. Ahia p a y a te y a j u a r i r e mosamboera che ti bori hisi. Nire j e s u s sane to boinane. j e s u s sabastoi to bahuachu t o m a s d a l i o teni bisuriro samene maniane. To amara chu samene maskenatiro le y u m a n e Mariptoro r e sanyui. Ni je u m a i sa tomane. Sa ani je u p a j h i t a o s e n i n e toma. Tomamoka ni de t i k a p w a gosparire. n ñ e n a k u t i g o s p a r i d e yimamopi kamere be n ñ e n a k u bostokata masabi alijira nisiyu ayo atopati pamabastohiri gospare yimamo kamere sionsoeraku bostokata masabi alijira nisiyu tirore nire toma 8 das cholibaro parituri santo buena sabu upuhi ti pare toma samere hire h i n a ti wubi ari wuhire Biari butohi payuta Jesús bupusa taro sabastoi kisiro on se nine. Hima harimusa no higa. Nine. Ani su tiro tomane se ni yaure. Nyinga jiwamo maskanine. Ayua muamo pikamene jiwamo maskanine tikapua kosparire benyinga. su muamo maskamene jipati pamambastoi hirikospare Nyinga. Postoka hierara ni tiga. Postoka tira ni gamu. Ni de Jesús tomare. Tu anidi baro toma o se ni jitire. Mu ji putoro hira. Mu ji jairo huamasku hira. Ni de toma Jesús de hana. Jire mu jiri baro jire masku tuara mu. Paina se jire nyera pata jire masku tuaka. Ahia tina mu jitoro wachaka. Ni de Jesús tomare. Ayua paji p a j e kore kwama kuto tua mene joayone Jesus samene hiro. Tire to joarire aritui hua payonati n ju. A hua payonapaita n aritui jujauare huai. Jesus ta Cristo kwama kuto wakariro hira. Tiro bostogata kwama kumakuno hira. Musani masi dekitire. Ahira musatirore wakutoina kwama kumere musahidu kutikitire huai ariture.